Rättviks efter, ja om det är Pers-Erik eller Pers-Olle, det vet jag inte. Men den går i a försöker att ta den sakta med allt. giss där på slutet. Okej, okay, jag tar den en gång lite sådär promenadtempo. Nej, det ska ju vara giss. Sådär, så tror jag att du har tillräckligt med verktyg för att göra en egen version av den här låten. Eh, jag spelar lite falskt på vissa ställen men det får du faktiskt stå ut med. Det blev så idag. Música Så kan det också låta. Tack för idag. Slut för idag. Eller slut för idag, tack för idag, jag vet inte. Det funkar åt båda hållen, verkar det som. Okej, vi ses när vi råkas. Hej då!